俺を燃やすにはまだまだぬるいぜみんなの憧れ伝説のヒーローどうした The wheel of fate is turning Rebel <laughs> ローリンは今ちょうどよかったそんな調子かいつまでたっても炎を制御できねえぜこの力いつまでも持て余したままでたまるかよ 力は見せてやるよ動力はなやっぱ俺らはこうでねえとなあ八神消してやる貴様の炎をな ってさちゃんと召し上がれ力でよければね